Танцуем с тобой, у -у И пусть мы не знакомы У нас свой Лауленд, у -у -у. Крутится свой лауэнд Мокрый асфальт и шум мотора Чем танцевать мы будем скоро И по щучку разбудим город Адреналин уже на грани Мне нужен дым, мне нужно пламя И взорвем этот танц Танцуем с тобой, у -у -у. И пусть мы не знакомы У нас свой поцелуем Модный синтвейв на всю играет Так громко, что стены качает Так жарко лед в бокалах тает Скажи, но кто если не мы Нам достаточно одной незнакомым И наш свой лад